Hammaga salom, men Umid, matematika asoslari nomer 21 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz to'plamlar mavzusi. Demak, to'plamlarda biz nimalar o'rganayotganmiz ekanmiz degan savolga javob beraman. Bu belgi, bu belgi, bu belgi, ya'ni shularni bizlar matematikada juda ko'p uchratamiz. Lekin aslida bilamizmi, yo'qmi? Farqi yo'q. Bugun shu mavzularga bir qarab chiqamiz, shu belgilarga, ya'ni. <clears throat> Demak, boshladik. To'plamlar o'zi nima ekan? Toplamlar aytayaptiki, menarda buni yaxshi tumaloqqa chizib qo'yishimiz kerak. Fikrda bir butun deb qaraluvchi kuplik bu toplamdir deyapti. Ya'ni fikrda bir butun deb qaraluvchi, ya'ni falonchi sinf, falon 9-a sinf desa, ya'ni 9-a sinfda 30 ta bola bor. Shuni bilamiz, shu shu shular o'qiydi, ya'ni A toplam deb olayotgan bo'lsak, A toplamda 30 ta bola bor, to'g'rimi? Endi har birini A1, A2, A3, 30 gacha boramiz shuni. A30 deb ya'ni bu bir to'plam deya olamiz lekin masalan chiroyli gullar desak bu bir to'plam bo'la oladimi endi kimni qanaqa kimga qaysi chiroyli gul ekanligini bilolmaymiz ya'ni bitta to'plam ololmaymiz ya'ni chiroyli gullarni demak to'plamni tashkil etgan obyektlar uning elementlari deyilar ekan ya'ni bu to'plamni tashkil etgan obyektlar obyektlar buni elementi deyilar ekan ya'ni a bir bu element x ning a to'plamning elementi ekani x elementi a kabi yoki elementi bo'lmasa x elementi emas a deb belgilanar ekan ya'ni yozilar ekan ya'ni a buni a 1 elementi deykanmiz ani bu, bu shaklda ya'ni a 30 gacha edi a 31 chi, a 31 degan narsa bo'lsa agar elementi emas ning deb belgilagan bo'lar ya'ni asosiy sonli sonli to'plamlar debdi ya'ni natural sonlar masalan birdan bu ham endi asosiy to'plamlar deyaptiku ku 1 2 3 4 va hokazo cheksizgacha ketadi ya'ni bu belgini eslangdan chiqarmanglar bu cheksizlik belgisi ya'ni buni ko'pchilik biladi menimcha bu belgini ham shu o'rinda eslangdan chiqarmanglar bo'sh to'plam ya'ni e, bo'sh to'plamlar desak bu masalan endi o'rnida bitta bironta to'plam bo'lsin Э, bitta sinfda hech qanaqa odam qolmay qoldi shu a to'plam deydigan bo'lsak u bo'sh to'plam ya'ni mana shunday qavs ichsizda hech narsa bo'lmaydi yoki bu shaklda belgilangan ekan ya'ni to'plam ichida bo'sh to'plam buni ko'p mavzularda bizlar to'xtaldik ya'ni bo'sh to'plam nima ekanligini qisman bilamiz ham demak n natural sonlar to'plami debdi degan ma'noda bu birdan boshlanib cheksizgacha ketadi ya'ni va hokazo z ya'ni bu belgilashini bilamiz butun sonlar 0 dan minus 1 minus 2 yoki plus 1 plus 2 va hokazo keta cheksizgacha bu ham ya'ni bu butun sonlar to'plami ekan bu nima natural natural sonlar to'plami to'plami deymiz buni bu esa butun sonlar to'plami deymiz to'plami lama bu nima ekan ya'ni m taqsim n ekan deyapti shundan shu ko'rinishda bo'l ekan m lekin butun sonlarni elementi bo'lish kerak ekan n esa e, natural sonlarni elementi bo'lish kerak ekan ya'ni bu ratsional son to'plami ratsional sonlar to'plami deymiz Ya'ni bu kurunuşta hem yozsak bo'lay to'plamlarda. Ya'ni bir nechta bilgilerini berib bu shunaqa son digende taxminan birlashma va kesishma anonsu keldik, bo'limiga keldik. A, B toplamlarının birlashmasi deb, ya'ni birlashmasi teyge chizilgan deb bu to'plamlardan kamida bittasining elementi bo'lgan elementlardan tashkil topgan to'plamga aytiladi debdi. Bu ya'ni nima deyipti? bizlarda ikkita to'plam bor a to'plam deymiz a to'plamimiz masalan 1 3 5 bo'lsin voy buni tushuncha chizolmadim endi b to'plamimiz ham bor xuddi shunday bizlarda b to'plamimiz 2 bo'lsin 3 bo'lsin 6 e, bo'lsin demak bu bularni a a bilan bu yerda ko'rsatib qo'yibdi qanday birlashmasi nima bo'lishini buning birlashmasi bizlarda ikkita to'plamning aytyapti bu to'plamlardan kamida bittasining ya'ni bittamiz bor biza bitta elementimiz bularda ikkoviga общий bo'lgan bitta elementimiz bor ya'ni bo'lgani uchun bular birlashtira olar ekanmiz ya'ni buni birlashmasi teng ekan bir bir bor endi ikkini yozamiz ikki bor uch bormi uch ikkalasi ham bor to'rt to'rt yo'q bo'lgani uchun beshni yozamiz olti 6 bu shaklda ya'ni yozildi ekan. Birlashma degani shu ekan. Endi kesishma nima? A B to'plamlarining kesishmasi deb bu to'plamlarning umumiy elementlaridan tashkil topgan to'plamga aytiladi ekan. Ya'ni bizlarda yana xuddi shunday ikkita to'plamimiz bor. Xuddi shunday 2, 3, 5 bo'lsin. E, demak, B to'plamimiz ham xuddi shunday bizlarda bunda 1 3 6 ya'ni bunday endi a a bilan bning kesishmasi deb bizlarga bu ikkovini kesishmasi bitta son bor ekan bu yerda ham kesishayotgan bitta son ko'rinyapti ya'ni boshqa son bo'lganda boshqa son deymiz edik uch deymiz все uch deb bunday ruschaga solib qo'ysak ham bo'ladi ya'ni bu ikkovida bir xil son bo'lgani uchun shu joyda kesishyapti degan ma'noda uchta kesishyapti ya'ni bitta endi qism to'plamlariga kelayotgan bo'lsak aytadi ekan bu yerda agar a to'plamining hamma elementlari b to'plamiga tegishli bo'lsa a to'plam b to'plamining qism to'plami deb ataladi deyilar ekan ya'ni demak bu yerda xuddi shunday bizlarga ikkita to'plam bor ekan ya'ni ikki ikki uch to'rt deylik endi b to'plam ham bor ekan bir ikki uch to'rt bir işteylik. Bunu nima havuz qildim? Duplanın belgisi mana shunday. Uncha chiza olmayman, lekin bu ko'rinishda bo'ladi deb tasavvur qilishlaring mümkün demek bu bizlarga qism to'plam degani 2 3 4 bir to'plamning bir to'plamda bor, ya'ni. ondan tashqari to'plamlar ham bor, ya'ni 1 5 degan to'plamlar bor. 2 3 4 xuddi shunday berdi ham bo'lgani uchun bu to'plam A to'plam B to'plamning qismi deb aytilgan ya'ni buni o'qilishi nima deydi a to'plam buni qanday yana o'qisa bo'ladi hozir aytaman o'zimda ham esimdan chiqdi o'qiyman a to'plam bda yotadi deb ekan ya'ni shunday o'qisa ekan a to'plamning b to'plamga tegishli bo'lmagan elementlari mavjud bo'lsa a to'plam bning qismi deyiladi to'plami bo'la olmaydi debdi ya'ni bu yerda xuddi shunday yana ikkita to'plamimiz to'plam beramiz bizlar qanday to'plamlar ya'ni bir ikki uch to'rt to'plamini bersak o'ninchi sinfni kitobida hammasi bor men o'ninchi sinfni kitobidan olib men sizlarga aytyapman bu mavzuni demak b to'plamimiz buni borada aytib o'tayin deyapmanda ikki uch to'rt besh bo'lsin ya'ni bu a to'plamning qismi emas to'plam b ning qismi emas nimaga deganda chunki bu yerda b bir b ni elementi emasku agar bo'lganda edi mayli deb olgan bo'lar edik ya'ni bir bu yerda ham bo'lganda bir ikki uch to'rt besh ham bor a b ni qismi deb bemalol aytgan bo'lar edik ya'ni bu yerda a to'plam b ning qismi emas agar mavzu unchalik tushunarli bo'lmagan bo'lsa misollar yordamida tushuntiringlar tushuntir deyotgan bo'lsalaring kommentariyalarga bemalol yozib qo'yishlaring mumkin hozir esa darsimiz tugadi xayr sog' bo'ling layk bosishni unutmang